quem sabe ele não tem aprendido a jogar melhor, né? Ele fez uns gols históricos, né? Foi pro Cruzeiro, daí se perdeu no mundo. É, quem sabe ele não volte pro Palmeiras e não faça um papel bonito, não seja um ídolo, porque ele é prata na casa. Então vamos torcer pra esse cara dar alguma coisa boa aí. Marcar um goleiro time da lama, essa vergonha. Vergonha total que a gente passa aí.